यौगिक प्रणाली में हमेशा एक निरंतर फैलते हुए ब्रह्मांड की बात की गई कोई शुरुआत या अंत नहीं ये अंतहीन ब्रह्मांड मैंने कहा अपने सिस्टम में देखकर मैं कह रहा हूं कि सृष्टि ने चौरासी बार गर्जन किया और ये आगे भी कई गर्जन करेगी चौरासी एक महत्वपूर्ण संख्या है आज हमारे जीवन में चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या ना हो चौरासी क्यों महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यह सृष्टि गुजर चुकी है चौरासी घटनाओं से चौरासी बार यह हो चुका है यह चौरासीवीं घटना है आज आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि पूरी सृष्टि बस कंपन है यह मेरा आविष्कार नहीं है यह वैज्ञानिक तथ्य है जहां कंपन होता है वहां ध्वनि भी होगी हाँ? क्या ये ठीक है मैं तार्किक रूप से चरण दर चरण जाना चाह रहा हूं जाने के और भी तरीके हैं बस ऐसा करके मैं आपको एक अलग तरीके से समझा सकता हूं लेकिन हम चरण दर चरण जाना चाहते हैं जहां कंपन होता है वहां ध्वनि भी होगी क्या ऐसा है तो आप सिर्फ एक कंपन नहीं है आप एक ध्वनि भी है बल्कि एक शोर है वे जो आवाज कर रहे हैं और वे जो नहीं कर रहे हैं आप सभी लोग एक ध्वनि हैं यही आधुनिक विज्ञान कह रहा है और बहुत पहले किसी ने आपसे कहा था कि सबसे पहले शब्द था और वो शब्द है भगवान हुँ? आप जानते हैं बहुत पहले ये कहा गया था ध्वनि एक शब्द है है ना बल्कि एक शब्द ध्वनि है फिलहाल मैं अगर हां कहूं क्योंकि आप ये भाषा जानते हैं तो आप उससे एक अर्थ जोड़ रहे हैं अगर आपको यह भाषा ना आती तो जहां तक आपका सवाल है मैं बस एक आवाज पैदा कर रहा हूं है ना क्योंकि आप उनकी भाषाएं नहीं जानते आपको लगता है कि वो कुछ अजीब आवाजें पैदा कर रहे हैं नहीं वे कुछ बोल रहे हैं अगर मैं ऐसी भाषा में बोलूं जो आप नहीं जानते तो आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि मैं कुछ अजीब आवाजें पैदा कर रहा हूं है कि नहीं अगर मैं अभी इस समय तमिल में या कन्नड़ा या तेलुगु या कोई और भाषा में बोलूं जो आप नहीं जानते आपको लगेगा मैं कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि मैं वाकई किसी भाषा में बोल रहा हूं या कुछ बकवास आवाजें पैदा कर रहा हूं है कि नहीं तो शब्द बस एक ध्वनि है तो उन्होंने कहा कि वो शब्द है भगवान क्योंकि कोई भी इंसान जिसने अस्तित्व को पास से देखा है वो देख सकता है कि जिसे आप सृष्टि कहते हैं और जिसे आप सृष्टा कहते हैं इन्हें अलग नहीं किया जा सकता अगर आप उन्हें अलग करें तो सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहेगा जब तक कि इसे सृष्टा का निरंतर सहारा नहीं मिलता एक पल के लिए भी यह सृष्टि की प्रक्रिया नहीं चल सकती क्योंकि सृष्टि बन नहीं चुकी है यह निरंतर बन रही है हा? क्या आप निरंतर बन रहे हैं या बन चुके हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप बन नहीं चुके हैं ongoing process. आप एक जारी प्रक्रिया हैं सृष्टि की भागीदारी के बिना सृष्टि एक जारी प्रक्रिया कैसे होगी वो निरंतर भागीदारी है वो अलग नहीं हो सकता तो इसी वजह से उन्होंने कहा सबसे पहले शब्द था मतलब फ्रॉम टोटो अनमैनिफेस्ट पूर्ण अव्यक्त अस्तित्व जिसकी जब अभिव्यक्ति शुरू हुई तो सबसे पहली चीज जो हुई थी वो ध्वनि थी वैज्ञानिक भी सहमत हैं कि बिग बैंग हुआ था बैंग मतलब ध्वनि है ना भारत में बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है कि पहले और एकमात्र ईश्वर जो दुनिया के इस हिस्से में मौजूद थे वे थे रुद्र रुद्र का मतलब है वे जो गरजते हैं गरजने वाले तो उन्हें रुद्र इसलिए कहा गया क्योंकि यही सृष्टि की शुरुआत है क्योंकि ये एक गर्जन है वैज्ञानिक इसे बैंग कहते हैं अब वैज्ञानिक बैंग के सिद्धांत को वापस ले रहे हैं कि एक बिग बैंग हुआ था वे कह रहे हैं कि कई बैंग हुए थे तो आज के एक मशहूर भौतिक विज्ञानी जिन्होंने कई मशहूर किताबें लिखी हैं हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है मैंने वो पढ़ी नहीं मैं उनसे मिला उन्होंने एक किताब लिखी है एंडलेस यूनिवर्स हाँ अंतहीन ब्रह्मांड हमेशा विज्ञान ने यह विश्वास किया है कि हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है अब भौतिक विज्ञानी अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं यौगिक प्रणाली में हमेशा एक निरंतर फैलते हुए ब्रह्मांड की बात की गई है पहली बार शीर्ष स्तर के भौतिक विज्ञानी ये मानने लगे हैं कि कोई शुरुआत या अंत नहीं है ये अंतहीन ब्रह्मांड है ये एक मशहूर सिद्धांत है जो अभी वैज्ञानिक समुदाय के बीच है कि ब्रह्मांड अंतहीन हो सकता है तो जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था मैंने पूछा कि क्या यह संभव है कि वो एक बैंग नहीं बल्कि एक गर्जन थी एक निरंतर गर्जन उन्होंने इस बारे में सोचा और उन्होंने कई चीजों के बारे में सोचा और वे बोले ये हो सकता है शायद वो एक बैंग नहीं था वो एक गर्जन थी वो एक पल में नहीं हुआ वो कुछ समय तक गर्जा और फिर धीरे धीरे सृष्टि बनने लगी तो पहला रूप पहले ईश्वर को गरजने वाला कहा गया रुद्र मतलब गर्जन करने वाला तो मैंने पूछा आपको क्या लगता है उन्होंने कितनी बार गर्जन किया होगा वो बोले हम कह नहीं सकते हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है कि कितनी बार लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक से ज्यादा गर्जन की थी फिर मैंने कहा किसी दिन अगर आपकी खोज आपको वहां पहुंचाती है तो इसे एक सहायक चिन्ह के रूप में रखिए कि वे चौरासी बार गर्जे थे उन्होंने पूछा आप कैसे जानते हैं किस आधार पर यह कह रहे हैं मैंने कहा अपने सिस्टम में देखकर मैं कह रहा हूं कि सृष्टि ने चौरासी बार गर्जन किया है और ये आगे भी कई गर्जन करेगी ये कुल मिलाकर 112 बार गर्जन करेगी जब ये आखिरी बार गर्जन करेगी तब कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होगा ये शाश्वत सृष्टि होगी वो बहुत दूर है पर मैंने उनसे कहा कि आप चौरासी को किसी तरह के सहायक स्तंभ के रूप में रखिए आपके पास मशीन और गणित है मैंने एक और एक कितना है यह भी नहीं सीखा आपने ये सभी चीजें सीखी हैं आप उन पर काम कीजिए किसी दिन अगर आप एक संख्या तक पहुंचेंगे तो आप इस संख्या तक पहुंचेंगे ये चौरासी होगा ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने पूछा मैंने कहा अगर आप आज एक पेड़ काटते हैं तो लोग उसके तने में मौजूद छल्लों या चक्रों को देखकर कहते हैं कि पिछले हजार सालों में अकाल कब पड़ा था ज्यादा बारिश कब हुई थी आग कब लगी थी सब कुछ है ना अगर आप अपने सिस्टम में अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करके प्रवेश करते हैं तो इस सृष्टि का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है चौरासी बार ये सृष्टि गरज चुकी है हम इस चौरासी में गर्जन में हैं चौरासी गर्जनों के कारण जो हुआ है हम वहां हैं उन चौरासी सृष्टियों में से जो हुई हैं त्रियासी हो चुकी हैं ये वाली हो रही है इनमें से जैसे सृष्टि हो रही है निरंतर विलीन होना भी निरंतर हो रहा है तो विलीन होने की प्रक्रिया कुछ सृष्टियों के लिए शुरू हुई और ये विलीन होती गई विलीन होती गई उनमें से सिर्फ 20 अब तक विलीन होने की प्रक्रिया में हैं। विलीन होने के अलग अलग स्तर हैं बाकी की पूरी तरह से मिट चुकी हैं सिवाय इसके कि आप अपनी जागरूकता में उन्हें देख सकते हैं इस सृष्टि में देख सकते हैं क्योंकि किसी रूप में इनमें उनका शेष भाग या अनुभव मौजूद है उसी तरह जैसे आपके जीवन का अनुभव आपके हर काम में आपके साथ होता है सृष्टि की प्रक्रिया भी हर सृष्टि का अनुभव अगली सृष्टि में अपने साथ लेती आई है अगले में और उसके अगले में हालांकि वे पूरी तरह से अलग हैं हालांकि वे पूरी तरह से अलग हो सकती हैं देखिए आप स्कूल गए और फुटबॉल खेली और ये 25 साल पहले हुआ था अब अचानक से अब आप 45 साल के हैं और एक चोर आपके घर में घुस गया जब आपके घर में चोर घुसता है you are not going like this you will go like this आप आ करके ऐसे नहीं करते आप ऐसे करेंगे हुँ? हम्म? क्योंकि आपका फुटबॉल का खेल अचानक ऐसी चीज जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं वो कहीं आपके सिस्टम में है वो बाहर आ जाती है आप चोर को एक फुटबॉल की गेंद की तरह मारते हैं ना कि कराटे केक या कलरीपट्टू केक या किसी और तरह तो वो अनुभव आपने फुटबॉल शायद एक महीने या तीन महीने के लिए खेली होगी लेकिन वो अनुभव उस अनुभव का बचा हुआ हिस्सा आप में अब भी गहरा समाया हुआ है और यह कहीं एक बिल्कुल अलग जगह में व्यक्त होता है इसी तरह आप हर समय विकसित हो रहे हैं इसी को हम कर्म कहते हैं तो यह व्यक्तिगत कर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन एक ब्रह्मांडीय कर्म होता है सृष्टि का अपना कर्म होता है क्योंकि सृष्टि खुद एक कर्म है है ना सृष्टि का बनना क्या यह एक काम नहीं है काम मतलब कर्म ये कर्म है उस कर्म का बचा हुआ हिस्सा हमेशा अगले स्तर की सृष्टि तक और फिर अगले स्तर तक पहुंचता है इस तरह से कुल मिलाकर चौरासी सृष्टियां हुई हैं या त्रियासी हुई हैं ये चौरासीवीं हो रही है इनमें से पुरानी सृष्टियां पूरी तरह से विलीन हो चुकी हैं उनका अस्तित्व बस अपनी सृष्टियों में मौजूद अनुभव की छाप के रूप में है पर वे जीवित नहीं है लेकिन इससे पहले की बीस सृष्टियां अब भी अलग अलग स्तर पर जीवित हैं कुछ बहुत ही धुंधली हो गई हैं कुछ प्रबल हैं कुछ ज्यादा प्रबल हैं कुछ लगभग असली हैं जैसे ये है ये लगभग ऐसी ही है लेकिन ये विलीन होने की प्रक्रिया में वहां सृष्टि की प्रक्रिया सक्रिय रूप से नहीं हो रही है विलीन होने का यही मतलब है देखिए फिलहाल आपके लिए मृत्यु का क्या मतलब है जब आप बच्चे थे जितनी नई कोशिकाएं आप पैदा कर रहे थे मान लीजिए एक साल में आप 100 अरब कोशिकाएं बना रहे थे जब आप 35 के हो जाते हैं यह थोड़ा कम हो जाता है जब आप 45 के होते हैं यह थोड़ा और कम होता है 55 की उम्र में और कम होता है 75 पर और भी कम एक समय आता है जब आप जो पैदा करते हैं और जो मरता है जो मरता है उसकी संख्या नए से ज्यादा है इसी तरह से बुढ़ापा आता है सृष्टि के साथ बिल्कुल यही प्रक्रिया हो रही है विलीन होना हर समय होता है यहां भी विलीन होना हर समय होता है लेकिन नई सृष्टि हो रही है तो यह पूरी ऊर्जा से चल रही है यह नई सृष्टि धीमे पड़कर रुक गई तो कुछ समय बाद कुछ समय अंतराल के बाद यह बस कम होने लगी सिर्फ विलीन होने लगी और कुछ समय बाद सिर्फ याददाश्त की छाप है जीवित छाप बिल्कुल नहीं है तो इस इस अर्थ में सिर्फ 21 अब तक किसी रूप में मौजूद है बाकी की बची हुई तिरसठ जी हां तिरसठ पूरी तरह से गायब हो चुकी है यह आपको नहीं मिलेंगी इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे देखते हैं लेकिन आप उन्हें अपने सिस्टम में याददाश्त के चिन्हों के रूप में देख सकते हैं क्योंकि वो छाप वो अनुभव अब भी यहां है यह एक असली चीज है बाकी सभी घटते क्रम के अनुसार सक्रिय है इनमें दो हैं इस सृष्टि में दो हैं एक भौतिकता है जिसमें हर चीज की याददाश्त है दूसरा है सृष्टि का स्रोत जो भविष्य का आधार है आप या तो अपने अतीत को अपना भविष्य बनने दे सकते हैं जब आप अपने अतीत को अपना भविष्य बनने देते हैं हम आपको देखकर कहते हैं यह उसका कर्म है जब हम कहते हैं वो उसका कर्म है इसका मतलब है कि वो अपने अतीत को अपना भविष्य बनने दे रही है उसमें कोई नई संभावना नहीं है यही बात है जब हम किसी को देखकर कहते हैं कर्म हम बस यही कह रहे हैं कि वे अपने अतीत को अपना भविष्य बनने दे रहे हैं उनका वाकई कोई भविष्य नहीं है वो खुद को दोहराएगा जब आप कहते हैं मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूं तो आप एक स्तर पर यह कह रहे हैं कि आप वाकई ये कह रहे हैं कि आप अपने अतीत को अपने भविष्य के रूप में दोहराने नहीं देना चाहते आप अपने जीवन को चक्रिय नहीं बनाना चाहते आप अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं आप उसे चक्रिय नहीं बनाना चाहते पिछला मंत्र जिसका अभी आप उच्चारण कर रहे थे वो है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम मतलब ये चक्र मैं इसे किसी तरह तोड़ना चाहता हूं क्योंकि जब आप किसी चक्र में आ जाते हैं जब आप गोल घूमने लगते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले जब आप कहते हैं कि कोई गोल घूम रहा है तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब बस ये होता है कि वो कहीं नहीं पहुंचेगा तो जब हम कहते हैं ये उसका कर्म है तो हमारा मतलब यही होता है कि वो कहीं नहीं पहुंचेगा क्योंकि घूमते हुए उसे ऐसा लगता है कि यह नई यात्रा है यह नई यात्रा है क्योंकि उसकी याददाश्त बहुत छोटी है हर किसी को भूलने की बीमारी है मां के गर्भ से पहले क्या था या मां के गर्भ में क्या था उन्हें याद नहीं वे भूल जाने की स्थिति में है इसलिए गोल घूमना नया लगता है हर बार घूमकर नया लगता है ये गोल घूमते जानवरों की तरह है सर्कस में जानवरों को घुमाते हैं ये बस वैसा ही है भारत में विशेष रूप से योगिक संस्कृति में यह उदाहरण शायद कहीं योग सूत्र में ही है ये वाला उदाहरण उनकी तुलना तेल की चक्की के बैल से की जाती है तेल की चक्की पर वे बैलों के साथ ये करते हैं वे उनकी आंखों पर कपड़ा बांध देते हैं उनकी आंखों पर कुछ बांध देते हैं या फिर सब कुछ बांधकर बस इतना छोड़ देते हैं और ये एक तेल की चक्की है पर बैल सोचता है वो कहीं जा रहा है जैसे आप ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं पर आप कहीं नहीं जा रहे हैं यही कर्म है तो ये आयाम जिसे आप अभी देख रहे हैं वो दो स्तरों पर है एक हो चुका है दूसरा हो रहा है तो उनमें से त्रयासी हो चुके हैं अगर आप संख्याओं में बात करना चाहते हैं तो त्रयासीवा हो चुका है पर अब भी हो रहा है बचे हुए हिस्से के रूप में यह अब भी हो रहा है आपका जन्म हो चुका है क्या ये हो चुका है जन्म हो गया है पर अब भी हो रहा है है ना आपकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन अब भी हो रही है आप समझे आपकी मृत्यु तय है है ना यह पहले ही हो चुकी है जिस पल आप पैदा हुए थे आपकी मृत्यु हो गई थी मृत्यु की ओर आपका पहला कदम हो गया था पर अब भी हो रहा है आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं या आप इसे टालना चाहते हैं लेकिन यह हो रहा है है ना और यह पहले ही हो चुका है तो आप में एक और आयाम है जिसका जन्म नहीं हुआ है न ही मृत्यु होगी अगर आप उस आयाम को छुएं सिर्फ तभी आप में भविष्य जैसी कोई चीज होगी वरना आपके पास बस कर्म है कर्म मतलब आप अपने अतीत को भविष्य के रूप में दोहरा रहे हैं आप शायद रंग बदल रहे हो आप शायद तरीके बदल रहे हो कि आप उसे कैसे करते हैं पर फिर भी वही चीज है कुछ भी अलग नहीं है वही चीज जो गुफा में रहने वाला आदमी करता था आप भी वही कर रहे हैं तरीके और क्षमता शायद बदल गई हो लेकिन चीज वही है क्या ऐसा नहीं ये एक लंगर है ये एक लंगर है आपने लंगर फेंक दिया है और आप अपनी नाव को चलाने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वो गोल घूम सकती है है ना तो हम लंगर खींचने की या लंगर की रस्सी काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगली बार नाव चलाने पर वो दूर चली जाए तो पूरी आध्यात्मिक साधना इसी पर आधारित है कि आप मुक्त होना चाहते हैं मुक्त का मतलब यह नहीं है कि आपको भूलना होगा लेकिन आपको उस याददाश्त से मुक्त होना होगा जो आपको चलाती है और यह याददाश्त सिर्फ आपके मन में नहीं आपके शरीर की हर कोशिका में याददाश्त है वंश विज्ञान और अन्य चीजों से यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि आप में अपने पूर्वजों की याददाश्त है और आप आज भी उनकी तरह बर्ताव कर रहे हैं आपकी नाक आज भी उनके जैसी है आप देखिए अगर आपने हाल ही में नाक की सर्जरी ना करवा ली हो हाँ कई सारे प्रतीक हैं या शरीर में कई पहलू हैं जो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि इन चौरासी सृष्टियों की याददाश्त अब भी आपके शरीर में मौजूद है ये सृष्टि के हर परमाणु में है तो आप उसे साफ करना चाहते हैं आप उस याददाश्त को साफ करना चाहते हैं क्योंकि ये याददाश्त आपको बांधती है ये याददाश्त आपको जुड़े होने की भावना देती है पर साथ ही साथ आपको बांधती है आपको जाने नहीं देती तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें नमस्कार धन्यवाद